Maria Palma, Antoni Muñoz, que és un delegat de CGT del Comitè d'Empresa de l'Hortatxa. I si més, res més, doncs passem la paraula a Rosa, que començarà a informar-nos. Bon dia a tots i a totes. Des de CGT estem valorant l'incidència incidència de la vaga tota Catalunya. Tenim constància que la incidència de la vaga és un tant per cent elevat a la província de Lleida, encara que no tenim dades de l'afectació de la resta de centres de treball de les altres províncies encara, Eh, un exemple seria el centre de treball de Lleida, amb un 75% d'afectació, o el centre de Mollerussa, amb un tant percent també molt alt d'afectació, com a Cervera. Des de CGT comentar-vos que fem aquesta vaga amb l'objectiu de posar-nos aquest expedient de regulació, ja que considerem que hi ha l'afectació molt dura als treballadors i treballadores productives dels serveis de les oficines. Aquesta reducció de jornada i salari dels equips de producció afecta directament a la capacitat productiva eh, dels treballadors i, per tant, a la generació d'ingressos. Si disminuïm la generació d'ingressos, el que farem serà ficar en risc tots els llocs de treball, la xarxa SL, i l'empresa de serveis Unió de Pagesos, i, bueno, i passo, i passo el micro al meu company, l'Antoni Muñoz, que us explicarà una mica més del conflicte. Com molts de vosaltres ja sabeu, conflicte <clears throat> no és ara, aquest conflicte ja fa més de dos anys que dura. Aquest conflicte eh, ha arribat a aquest extrem perquè el que fa més de dos anys que se'ns ha dit que s'havien aplicat una sèrie de mesures per solucionar un problema que era conjuntural, sempre deien que era conjuntural, en realitat és un problema estructural que no està de resolt. Ens van aplicar una quita salarial l'any 2012. Aquesta quita salarial eh, no va servir per solucionar la, la situació, i a l'any següent, el 2013, eh, se va eh, fer un descuelgue de conveni, una inaplicació de conveni, per diguem, intimidar la presentació dels treballadors i així aconseguir eh, que es negociés un nou conveni a la baixa, eh, rebaixant els salaris dels treballadors d'una manera indefinida i permanent, eh, baixant les taules salarials i retallant eh, condicions laborals, com per exemple activitats, com per exemple subvencions a la llar d'infants, com per exemple eh, les compensacions de les baixes per malaltia, etc. Totes aquestes retallades també eh, se'ns eh, va dir que eren per solucionar el problema que teníem, que era un problema conjuntural, perquè l'any passat el problema era eh, la retallada amb els fons del contracte global d'explotació, i també la retallada en pública que afectava directament a la generació d'ingressos per serveis d'assessorament afectats per expropiacions. Doncs bé, ens trobem ara a 2014, eh, tenim, eh, diguem, els treballadors han fet la mateixa aportació econòmica a l'empresa, entre cometes, que l'any passat, és a dir, les taules salarials es van rebaixar l'any passat, aquest any continuem tenint els salaris igual de rebaixats, per tant estem entregant la mateixa partida de diners el sanejament de l'empresa i en canvi se'ns diu que no és suficient, que fa falta una altra aportació, aquesta vegada aplicant un ero temporal en reducció de salari i de jornada de treball. Que curiosament aquest ero temporal, tal com s'ha plantejat per part de l'empresa, el que fa és eh, aplicar una reducció del de, 50% de jornada i salari a 29 treballadors indicadors són dels equips de producció. Els equips de producció són, en casa nostra, eh, els tècnics i els administratius que atenem directament als clients i que som els que generem, generem amb la nostra activitat professional eh, els serveis que eh, l'empresa factura. És a dir, eh, curiosament, la reducció en salari i jornada als equips directius i la resta de treballadors són del 12%, per, per això ha comentat la companya Rosa, de que realment la nostra preocupació és que ara ja no està en risc tan sols una, diguem, una nova rebaixa o retallada de les nostres condicions laborals eh, i salaris, sinó que en realitat el que està en joc és la continuïtat dels llocs de treball perquè realment s'està afectant la possibilitat que tenim de generar ingressos. Els ingressos que s'han pressupostat aquest any, per que són imprescindibles, per, a, per fer viable l'empresa no? i perquè l'any que ve puguem continuar tenint tots feina. Curiosament, Agroxarxa és una empresa en la qual no hem tingut una baixada substancial del número de clients i comandes i pedidos, així com ja sabeu, per desgràcia, amb la crisi actual, moltes empreses que no tenen, eh, que, que no tenen vendes, que, no, que han perdut clients. Nosaltres continuem, i això se veu cada dia, per exemple, doncs en la campanya de duns que estem a punt d'acabar, que acaba el dia 15, perquè eh, hi ha una gran afluència de clients a les, a les oficines i que inclús estem tenint eh, mm, nous clients que venen d'entitats bancàries que abans feien les gestions i que ara per la complexitat que tenen no les, no les estan fent. Eh, en resum, el, la viabilitat de l'empresa per la falta d'ingressos o per la falta de clientela no està en risc, però sí que està en risc la, la viabilitat de l'empresa si el personal que és el que presta els serveis als clients no està en el seu lloc de treball. Difícilment es pot assegurar que es pugui prestar el servei quan els tècnics, una gran part dels tècnics, tindran una reducció entre el 30 i el 50% en la seva, en la seva, en la seva jornada laboral. A més a més, cal tenir en compte un altre fet, que és, donada l'estructura de del, del personal, de la massa social de treballadors d'agroxarxa, actualment a les oficines de prestació de serveis hi ha una majoria de personal que són, diguem, el treballador tipus és dona, amb, amb fills, amb reducció de jornada per tenir cura de fills i eh, que aquestes, aquestes dones són les que actualment en la seva prestació laboral amb reduccions que poden oscil·lar entre el 60 i 70% de la, de la jornada normal estan fent la seva feina, estan eh, desenvolupant les funcions de la seva activitat professional i eh, que lògicament, amb una mesura d'aquestes també rebran l'impacte. Eh, eh, amb això el que volem dir és que hi ha una majoria de persones treballadores que estan en aquestes circumstàncies que, per tant, realment el cost salarial seu és reduït. És, reduït. és, és a dir, no és la, la, la, diguem, la massa significativa no? que és el problema. El problema és, com ja venim senyalant de fa temps, instàncies i que el cost econòmic d'aquesta estructura és el que està posant en risc. Llavors, l'empresa, servint-se o valent-se de la reforma laboral, intenta utilitzar les, eh, diguem, les, les prerrogatives o les capacitats que li permet aquesta reforma laboral del PP i intentant eh, diguem, salvar l'estructura a costa de eh, el, el, el dany causat sobre el salari, sobre, sobre el sobre les nòmines dels, dels treballadors que atenen directament els clients. Per tant, el eh, que nosaltres diem és que hi ha altres maneres de salvar la situació, hi ha altres mesures que es poden aplicar i que aquestes mesures han de ser discutides i parlades amb els representants dels treballadors i no com s'ha fet fins ara, que el que s'ha fet s'ha presentat des del punt de vista de, de la direcció el, possiblement no sigui una sola, sinó que siguin una o dues, potser tres, i en quin percentatge i en quina intensitat s'havia d'aplicar cada una d'aquestes mesures. Eh, aquesta és la, la, la situació que tenim a hores d'ara, llavors eh, la secció sindical de la CGT sempre eh, han mantingut estructural d'aquest any no és tal, és un problema estructural que cal actuar sobre les causes del, del problema i eh, en vistes de que el divendres passat a sol·licitud dels treballadors hi va haver una, una conciliació d'aquest conflicte laboral a la relació a la, perdó, a la Direcció General de, de Relacions Laborals de Barcelona on eh, la presa se va presentar amb una delegació eh, d'una persona eh, del Departament de Recursos Humans i on no hi va haver, on no hi va haver cap mena de voluntat de, de, de diàleg, eh, el, el, com dic, el que és la conciliació, aquesta conciliació, aquesta mediació va ser sol·licitada pels representants dels treballadors, perquè des que havíem enviat la comunicació de convocatòria de vaga a l'empresa no havíem rebut cap mena de resposta d'ells, i, i la, en, aquesta, diguem, en aquesta mediació diguem, la proposta que vam fer els representants dels, dels treballadors de la secció sindical de CGT va ser que mm, retiraríem la convocatòria de vaga si eh, l'empresa eh, no presentava la proposta d'ERO i dissoler la, és la mesa negociadora, la comissió negociadora, i venia a negociar amb els representants dels treballadors totes les mesures alternatives possibles que entenem que poden ajudar a solucionar l'actual problemàtica sense afectar la capacitat de generar ingressos. El, el, com torno a repetir a insistir, afectar la capacitat de generar ingressos és tenir pa per aquest any i, i l'any que ve, l'any que ve misèria. més amb els temes, amb el dia a dia i el que no entra en aquests pactes que, que estan buscant empresaris com el, els d'agroxarxa. Eh, nosaltres cada vegada tenim més presència, és algo que segur que aquí a Lleida també passarà per les circumstàncies que, que estan passant. I l'únic que, que penso jo és, per mi aquest problema, nosaltres hem sortit de l'últim secretariat permanent, portem pocs dies en el càrrec, i el que no s'esperaven és que estàvem acostumats com tracten els seus treballadors, comissions obreres i UGT per a la multitud de conflictes que tenen perquè estan fent eros i més eros els seus treballadors, el que no pensant que això també passaria a Unió Europea. No? Jo, això per a mi m'ha sobtat moltíssim, no? el, el seu tarannà, la seva història, doncs que ara eh, vulguin fer aquestes retallades que diuen combatre, no? doncs que les vulguin fer aquí. Doncs des de CG de Catalunya dic que estem contentíssims com ha anat aquesta vaga, l'èxit que ha tingut, felicitar a les companyes i als companys perquè, d'un i do, eh, aquí no sé sí que afecta un 29 treballadors un 50%, 26 un 30% i la, la resta un 12,5%. Quants centres de treball té a recerca? A la té aproximadament entre 23 i 26 centres de treball. 26 o 23? A tota Catalunya, eh? Sí, i a Lleida? Lleida té una dotzena. Som el grup coneix en un principi, donés alguna dada de, de vaga, que està sobre el 75%. Estan parlant que el centre de Lleida, per exemple, el centre de treball de la piscina de Lleida, està al 75% de participació, Mollerussa també a un 75%, centre de Cervera també a un tant percent molt elevat, però encara no tenim dades suficients per, per expressar l'exactitud de, les, de la secundació. Parleu, m'ha semblat eh, entendre, diguéssim, que expressava una mica de, de, de l'estructura de l'empresa, no? del que té d'estructura d'empreses. Eh, ens ho podries concretar una miqueta més? Sí. Això que parles d'estructura, de què estem parlant? De càrrecs directius de pagesos que estan posant aquí? Que ten... Estem parlant d'estructura de lo que és de l'empresa, la, la societat mercantil agroxarxa. La societat mercantil agroxarxa, d'aquests 178 treballadors, 46 estan reconeguts a l'informe del 132 estan reconeguts com a tècnics i administratius. Això, això ho diuen documents, però és que a més a més la percepció que tenim cada un comunicació per part de l'empresa eh, és que és, eh, hi ha hagut eh, una rebaixa, com he dit anteriorment, en el que és l'obra pública, les contractacions d'obra pública, això afecta al servei de, de defensa diguem, que tenim d'afectats per expropiacions i també hi ha hagut una baixada en un tipus de, en un tipus de subvenció que no són totes les de la PAC, sinó un, una partida que és el contracte global. Eh, inversions per plans d'inversió i hem Curiosament, el que nosaltres sostenim és que aquestes mateixes argumentacions van ser utilitzades l'any passat, i així consta en les actes de les reunions, per justificar el descuelgue salarial i per eh, posteriorment eh, fer una taula salarial del conveni a la baixa, que va donat doncs, acaben sorgint, acaben tornant a, a, a ser un problema. No sé si penseu si podeu encadenar un altre any de retallades si continuem baixant les subvencions. Eh, eh per la informació que tenim, podria ser que l'any que ve, podria ser que l'any que ve no, no fos així, sinó que hi hagués una recuperació del, i llavors, a més a més, eh, també el, el, el, problema, el problema és un, el problema és que, que eh, a veure, si no tenim personal no tenim personal per atendre els clients aquest any, doncs, eh, gran part del mercat aquest se pot perdre, perquè si a les oficines venen clients i no hi ha personal per atendre'ls, per explicar-los què és el que hi haurà al llibre, si hi haurà noves línies, que hi haurà una recuperació, etc etc. Eh, nosaltres el que pensem és que eh, lo essencial és la prestació de serveis directes a, a, al client i que el secundari qüestió de nivell de, de, a nivell diguem, ni personal ni a, ni a nivell d'altre tipus, sinó simplement mm, a veure, el que no podem fer és a la nostra fàbrica és parar les màquines. Si parem les màquines, se, se para la producció. Les màquines no les podem parar. La resta d'estructura la podem temporalment mm, reduir o la podem reajustar, podem doncs podríem fer-ho si fos necessari. Cal estudiar si és necessari, però clar, no podem, si l'empresa se nega en banda a discutir de res més que no sigui eh, un ERO que afecti a 29 mm, tècnics un 50%, 26 tècnics un 30% i la resta un 12,5%. És a dir, quan és un plantejament monolític, un plantejament que no, que no escolta i que no respon El perfil que has dit abans del treballador de la xarxa és una dona amb fills i reducció de jornada, és el majoritari? És un perfil majoritari. ya una par muy significativa de trayectores que son dones. Si te fixes aquí ya tres hombres, <laughs> no son nada, una buena cosa la mayoría son dones. que la ley actual de reforma laboral el ERO pues, ERO si la